Если хочешь выжить, ничего не говори и не делай. Я выживу! Я не отчаюсь! Я выжду, пока не наступит свобода! История американской работорговли – дело грязное и мерзкое. Африканских рабов на территорию современных Соединенных Штатов Америки начали ввозить еще в 17 веке. Первое постоянное поселение английских колонистов в Америке – Джеймстаун было основано в 1607 году. Ввоз негров и введение рабства явились следствием потребности в рабочей силе на юге Северной Америки, где устраивались крупные земледельческие хозяйства, табачные, рисовые и другие плантации. На севере, где плантационное хозяйство в силу своих экономических и климатических условий было менее распространено, работорговля никогда не применялась в таких масштабах, как на юге. Черные рабы в своем большинстве были жителями западного побережья побережья Африки. Торговля рабами приняла наиболее широкие размеры после 1713 года, когда Англия добилась исключительного права торговли неграми и рабами. После этого английские военные суда проверяли другие парусники. Американские работорговцы-контрабандисты выбрасывали рабов за борт и топили их при приближении британских военных кораблей. Сколько так погибло людей, увы, уже никто не узнает. Когда приходило судно за живым товаром, агенты начинали договариваться договариваться с капитаном. Каждого негра лично показывали, капитаны заставляли негров двигать пальцами, руками, ногами, всем телом, чтобы удостовериться, что у него не было переломов. Проверялись даже зубы, если зубов не хватало, то за негра давали меньшую цену. Каждый негр стоил примерно 100 галлонов рома, 100 фунтов пороха или 18-20 долларов. Женщины до 25 лет, беременные или нет, стоили полную цену, а после 25 лет теряли четверть стоимости. Затем рабов начинали в лодках лодках по 4-6 негров перевозить на корабли. На борту корабля негров делили на три группы мужчины, женщины и дети. Загружали всех в разные отсеки, детей часто оставляли на палубе. На корабль водоизмещением в 120 тонн грузилось не менее 600 рабов. Как говорили сами работорговцы, негр не должен занимать в трюме место больше, чем в гробу. Судно находились в пути по 3-4 месяца. Все это время рабы находились в ужасных условиях. В трюмах было очень тесно, рабы были скованы кандалами, воды и пищи было очень мало, а рабов и не думали выводить для отправления справления нужды из трюма. Молодых негритянок часто поднимали и насиловали. До места назначения в Америку доходил один негр из пяти, остальные погибали в дороге. По прибытию в Америку рабов сначала подкармливали и лечили, а потом уже продавали. Цены на рабов менялись со временем. Например, в 1795 году цена составляла 300 долларов. К 1849 году она возросла до 900 долларов. А накануне гражданской войны цена за одного раба могла достигать 2000 долларов. Иногда их перемещали в другие города и продавали с аукционов. Детей, которые уже подросли, продавали отдельно от матери. На плантациях дети начинали начинали работать с 4 лет. Негры работали по 18-19 часов в сутки, на ночь их запирали и спускали собак. Средняя продолжительность жизни негра-раба на плантациях составляла 10 лет, а в 19 веке 7 лет. За плохую работу раба отрубали руки и ноги его детям. Немного лучше были условия у тех рабов, которые служили прислугой, кухарками, нянями. Для раба это было счастье. Рабы не имели никаких прав и свобод и считались имуществом владельцев владельца, с которым хозяин мог делать все, что угодно. Их клеймили раскаленными печатями, как скот. Принятый в 1705 году Кодекс рабов Вирджинии запрещал рабам покидать плантации без письменного разрешения. Бежавшему и пойманному рабу отрезали уши. Рабам запрещали передвигаться группами более семи человек без сопровождения белых. Любой белый, встретивший негра вне плантации, должен потребовать у него отпускной билет. Если такого не было, то мог дать 20 ударов плетью. Если негр пытался защищаться или ответить на удар, он подлежал казни. За нахождение вне дома после 9 часов вечера негров в Вирджинии подвергали четвертованию. В Америке было много рабов ирландцев. С африканскими рабами, незапятанными приверженностью к ненавистной католической доктрине, зачастую обращались даже лучше, чем с их белыми ирландскими товарищами по несчастью. Африканские рабы ценились достаточно высоко, ирландские же рабы намного дешевле. Практика скрещивания использование ирландских женщин-рабынь и африканских мужчин продолжалось несколько десятилетий и стало настолько распространенной, что в 1681 году вышел закон, запрещающий спаривание ирландских женщин и африканских мужчин с целью производства рабов на продажу. Этот запрет был введен по причине того, что он наносил урон прибыли английской компании-перевозчику рабов. За период с 1663 по 1863 год было зафиксировано свыше 250 негритянских восстаний и заговоров. Война юга и севера произошла не из-за желания освободить страну от рабства. Просто покупать рабов для фабрик севера было дорого, а вот получить дешевую свободную рабочую силу за копейки для севера было намного выгодней. Рабство было отменено после завершения гражданской войны с 1861 по 1865 год и принятия 13-й поправки США. Последним штатом, ратифицировавшим эту поправку, стал Миссисипи в 2013 году. А выживу! Я не отчаюсь! Я выжду, пока не наступит свобода! Я был свободным человеком. Я не раб.